прямой эфир немножко. вам. Что они сейчас Ήρθαμε σήμερα να χαιρετήσουμε εδώ τον ε, κύριο Ομπάμα. Мы пришли сегодня сюда, чтобы э, попрощаться с мистером президентом Обамы. Όταν εκλέχθηκε για πρόεδρος η Αμερική έκανε δύο πολέμους. Когда он был избран президентом, он создал две войны. και είχε υποσχεθεί ότι θα τους σταματήσει και τους δύο, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Он обещал, что он остановит эти две войны и в Ираке, и в Афганистане. Και αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν 8 πολέμους На сегодняшний день э, Соединенные Штаты проводят 8 войн. Идут 8 Μόνο το 2016 πέσανε 30.000 βόμβες. Только в 2016 году были брошены 30 тысяч бомб. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, μόνο στη Συρία 350.000. Тысячи людей погибли, только в Сирии 350 тысяч. Είμαστε εδώ λοιπόν να αποχαιρετήσουμε έναν, πόλεμο, έναν πρόεδρο του πολέμου Мы пришли попрощаться с президентом, который создает войны. και να πούμε ότι θέλουμε ειρήνη Потому что мы хотим мир στη Συρία, в Сирии, στον Ντονμπάς και στο Αιγαίο. в Донбассе и в Средиземноморье. Ευχαριστούμε πολύ. 对对，对对。